फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे और आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल आई मेकअप लेके आई हूँ जो आप इजीली कर सकेंगे तो चलते हैं वीडियो में सबसे पहले हम अपने आईज पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और उसे फिंगर की हेल्प से हम ब्लेंड कर देंगे अब उसे हम लॉक पाउडर से लॉक करेंगे हमारी आईब्रोज ज़्यादा लाइट नहीं है इसीलिए हम कम ब्लैक शेड लेंगे और उसे हल्का हल्का फिल करेंगे अब हम ब्राउन शेड लेंगे और उसे अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करेंगे ब्राउन शेड को हम बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देंगे शेड को हम अपने आउटर वी पे भी ब्लेंड करेंगे अब हम ब्लैक शेड लेंगे और अपने आउटर वी पे ब्लैक शेड को अच्छे से ब्लैक करेंगे अब हम ब्लैक शेड लेंगे और अपने आईज के आउटर वी पे हम उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्लैक शेड हमें एकदम से ज़्यादा नहीं ले लेना है जिससे कि वो ज़्यादा बोल्ड नज़र आए हमें बहुत थोड़ा थोड़ा लेना है जिससे कि हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकें अब हम फाउंडेशन लेंगे और उसे अपनी इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे फाउंडेशन की हेल्प से हम हाफ क्रीज बनाएंगे अब हम वाइट ग्लिटर लेंगे और उसे अपने फाउंडेशन पर अप्लाई करेंगे ग्लिटर को हम पतले ब्रश से अप्लाई करेंगे और उसे ब्लैक शेड के साथ मिक्स कर देंगे ताकि शेड और ग्लिटर के बीच में लाइन ना दिखे अब लाइनर लगाएंगे हम लाइनर हमें बहुत पतला लगाना है इसी तरह हम अपनी दूसरी आईज पे मेकअप कर लेंगे अब हम पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करेंगे Thank you. कवर करना है तो इसीलिए हमने पहले ही कॉन्ट्योर की जगह पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया था कॉन्ट्योर को हम फिंगर से या फिर ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं अब स्पॉन्ज की हेल्प से हम पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे हाइलाइटर के लिए हम एक शेड लाइटर फाउंडेशन लेंगे और उसे आई के नीचे अप्लाई करेंगे पूरे फाउंडेशन को हम लॉक पाउडर से लॉक करेंगे ब्लशर अप्लाई करेंगे अब मस्कारा मस्कारा हमें जिक्जैक करके लगाना है ताकि पूरी आईलेस पे मस्कारा अच्छे से लग सके अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे फाइनल टच देंगे और हाइलाइटर से हम पूरे फेस पे हाईलाइट करेंगे को पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेलाइकन को हिट करें थैंक यू फॉर वॉचिंग